Eu toda noite me pergunto por quê que todos os países estão obrigados a fazer, a fazer seu comércio lastreado no dólar. Por que, que nós não podemos fazer o nosso comércio lastreado na nossa moeda? que nós precisamos ter uma moeda, sabe, que transforma os países Gefallen.